ұстаз мен тұрмышқа шыққан екі балам бар құдайға шүгір азыркы учурда москвада эмгектенебиз менин бир тууган эжем бир жылдан бери эки бөйрөгү тең иштебей солуп калганынан бир жумада үч жолу гемодиализ алат ата энемдин колунда андан сырткары эки сиңдим бир эним бар алар әлі кичинекей атам таксист апам еш жерде иштебейт жазда элдердин талаасына мардикерликке ишке чыгат эки жолу эки миң рубль акча салдык менің төркініме кейін апам туылған күні деп екі мың рубль салғам күйем күйемі айтқан жоқ әлі себебі аға алдын ала айтсам ә, бір сен да мен да еш жаққа а еш жаққа ақша салбай чогултабыз деген эле эми ошол салған ақшаны біліп қалып, өлүмүш эки жүздүү калпычы деп мени жаман акыбалга салып жатат өзүм он эки сааттан иштейм азыр апамдарга акча керек ошол үчүн салгам сураныч жооп берип күйөөм түшүнө турган кылып эркектин тилинде жооп берип коюңузчу мен күнөө иш кылдымбы мен айтсам сүйлөбөчү сага ишенбейм деп жатат эми энеге жардам берүү милдет го эми эчтеке болбойт эми эки миң рубль эмне ошон үчүн эле азыркындай жаман сөздөрдү айтканын кереги жок тем более өзү да иштеп аткан экен а так иштетпей багышыбыз керек шариаттын милдети боюнча туғандар анча мынча көз жұмып кішкене кечиримдүү бол кой дагы салайлы деп кой сага дагы чогуу иштеп берип ортоңордо ынтымак үй бүлөлүк институтуңарды бекемдейсиңер бүгүн чубак ажыны түш көрдүм рахимаулла <coughs> түшүмдө уул төрөптүрмүн чубак ажы жаркырап нур чачырап кирип келиптир балама азан чакырып аты аалам аты аалам деп үч жолу катуу айтты ойгонуп кетиптирмин өзім де алам деп айтып атыптырмын соны түш көрдім түшім шыңға айланғандай болды алам дегендің аттың мәнісі қандай алам да жашап жатпайбыз ошо алам да ошо алам деп коет мүмкін алым десе керек аты алым болсын деп құлақ эми түште оғылып кете береді. алым болса машалла ушул адамла алым ошо алымдай болсын деп Құдайым, ушул адамдардын рахматына алып сіздің түшіңізге, альхамдулилля уул перзенттерди көп берсін, бирөөсүнө алам бирөөсүнө алым кое ә? күйем намазды тоқтаттырып қойды емне қылсам болады жоқ намаз тұрған болмайды ал фарз намазды ақысы жоқ кимдин оқыңыз қайнатам көп ішкен киши күйеуімден наразы бола береді тауып алған сөзі мені наразы қылсаң ешқашан көгербейсің дей береді өте эле ашырып жібереді ошондо биз көгөрбөй калабыз жок көгөрө бересиң ал ичип ал ичкендин вообще сөзүнө этибар кылбаш арак ичкен ал өзүнүн атын билбей жүрөт эгерде бир жаман адатты экинчи кылбайм деп аллага касам ичип бирок кайра бир кылып койсо эмне болады өтө жаман болот жаман ишти кылбайм деп тем более ант бе кылбаңыз анты жок эле кылбашыбыз керек эле ант менен кылгандан кийин кылбаңыз эми сиз кылып алдыңызбы кафара деп коет кафара дегени он кембагалга эки мал курсагын тойгузасыз он кембагалга эртең менен жана кечки орточо курсагын тойгузасыз мақұл ол егерде бұндай қыла алмай қалсаңыз анда үш күн қатар ораза қармап бересіз бұл кафара анттың кафарасы болады да бұл осы антыңыз еме болмайды күнәкөр ойдан қаласыз антыңызға жауап бересіз қиямат күні бұл оны оныдағы <coughs> субханалла бұл жерде шариғатымызда немелер бар жиырма бейшараны тамақ берсеңіз өтпей қалады егер екі мал берсеңіз өтеді бір мал жиырмаға берсеңіз өтпей қалады tushunibdimi o'shaning uchun 10 o'n kishi мал. mol mayli hozir өне berdingiz dedi Ана бұл өне бердіңіз кейін ал үшеуіне бердіңіз бір өне қош мысалы андай берсеңіздер қысқасы әрбір екі мал жесін бұл екі мал жесін бұл бағал бір мал жеп қалса анда өтпейді деп кісіге берсеңдер мал жеш керек мал ақшалай берсе болады мүмкін бірақ тамақ жедірсін деген болбосо ороза айттыга апам өтүп кеткен намаз окубайт болчу ахиретте кандай болот апам үчүн эмне кылсам болот алла рахматына алсын көбүрөөк дуа кылыңыз куран окуңуз апаңыздын туугандары менен жакшы болуңуз достору менен жакшы болуңуз кайыр садака көбүрөөк кылыңыз дагы бир жүрөктү ооруткан суроо жолдошум өз жанын кыйып суицид болуп өтүп кетти ошондо анын күнөөсү кечирилеби колдон келишинче дуа кылып құран бағыштап аның атынан садақа қылып тұрам күнәсі ме қарашы қайра қайра күнәсі ме деп сұраған аллаху акбар өзінің жанын қиған өте чоң күнә ушуну біліп қойған бұл талашсыз чоң ғалымдар қарылар барып жаназасын оқып алсындар деп айтқан бұл ешектен өлігі деп иттен өлігі чочканың өлігі деп деген шейін айтылады өзінің өзінің жанын қиған алла тағала берген деген андай қылып алыш бұл арам нәрсе ең бұл сіз садақа қылып отырсыз дуа қылып отырсыз үміт қылыңыз иншалла үміт қылыңыз Менің нәски шығарған фабрикада мен нәски шығарған фабрикада іштейм станок оңдойм менден чоң мастерім жұмышта жамаат менен окуганыма қаршы болуп жатат жыйырма отуз минута жоқ болып кетип жатасың дейт сүннөттөрдү окубай эле қой деп жатат намаз убактысында жамаатты күтпөй өзүнчө окуп бат эле кел дейт мен кандай кылсам болот сүннөттөрдү окубай койсом күнөө болбойбу мастеримдин айтканын кылайынбы же мұрдағыдай намазымды жамаат оқып окуп келе берейинби эми ал сіздің жетекчиңиз бир нерсе болсо дагы иштен чыгара бербесин ага жакшынакай кылып түшүндүрүп ошол сүннөт мен намаз окугандын убактысын отработка кылып берейін деңиз саат беш эмес беш жарымга чейин иштеп берейин эмне болып тұр жакшынакай мындай сөзге келсе болот бірақ намазды тақыр болбосо фарызды оқып бара бериңиз атабыз беш мал намаз оқиды өзі масратқа дауатқа масраттарға дауат айтады ұғып отырып сұқтанасың бірок үй бүлесіне ошондой дауат айтқандай мамиле қылбайды үйде текебер бізге еш көңіл ба тоқсын ба бәрібір өзі қырық күнге кетті шарт түзіп кеткен жоқ ушундай бола бере бұндай бола бербейді дауатты альхамдулилля дауат оңолуу үшін айтқан сөзге амалға келу үшін шығыш үчүн үй бүлө шартты барын даярдап анан шыға берсин <coughs> банк процент кредит сунуштап жатат банк процент кредит сунуштап жатат алты айга е жок банк бес процент кредит сунуштап жатат алты айга өзүм москвадамын алсам болобу паспортум российский деп боло берет ала елу мың сом ақша беремін акча берем элүү сом ақша беріп залог машина коесуң анан кийин он күнгө берем он күннен беріп жатқанда елу бес мың бересің бірақ пені өспейді башынан айтсаңыз мысалы елу мың сом біреуден ақша аламын деп жатасың да аха қарызға неге қарызға қарызға хош залог машина қойып мақұл а бирок элүү беш мың кылып бересің мысалы он күндөн ашып кетсе пеня кошулбайт элүү беш мың бересиң болбойт ал болбойт а ошо элүү миң болсо элүү миңини бериш ошондой бериш керек كل قرض бир карыз пайда алса тартса ошо сүт сүткорлук деген да егер екі мұсылман өлкенің ортасында соғыс шығып кетсе соғышқа қатышпай жо қатышу қатышпай милдеттүү катышым қатышым қатышым караңыздар дейді қараңыздар егер де мемлекеттің тарауынан сіз әскер болсаңыз мамлекет болады егер де анан кейін шақыра тұрған болса е жардамдашқа келгіле десе бардығына міндетті болады мамлекетті сақтау әрбіріңіздің мойныңызда жауапкершілік біліп алың ананы эле баягы колхозный вариант болбойт ар ким эле көтөрүп эле үчөөбүз кеттик төртөөбүз кеттик эмесчи альхамдулилля мамлекет кыргыз эли байыркы батыр берешен жөнөкөй бирөөнү коркутпаган өзү коркпогон эл болуш өзі альхамдулилля чек ара туған өзі өзге жараша армия бар өзүгө жараша солдаттар бар чекарачылар бар ошол жердеги альхамдулилля баардыгы аларга андан сырткары укук коргоо биздеги коопсуздук комитети баардыгы бар таптакыр күчү жетпей атканда анда падыша жарыя кылат мына мылар күчү жетпей атат туугандар дегенде биздин мамлекетибизге колду салып атат динибизге кол салып атат анда эркек аялдын баардыгынын мойнунда милдет болуп калат ал учурда аял күйөөсүнөн сурабай чыга турган болуп калат мынандай маселе кул өзүнүн кожоюнан чыгарбай турган сурабай турган маселе болуп калат кудайым құдай жеткирбесин кудай сактасын бирок а так мынау немелерде куран окуп атканда ютубтан кооз кыраат менен окугандарды коюп бирге окуса болобу ошол окуп аткандарда окшоштуруп болот ихласты эске алып коем ихластуулукту ел мақтасын ел көрсін а менің үнім шындай екен деп ошол кетпесін да аллага канткенде жагам канткенде үнім Аллаға кооз болот екен деп ушул контролдон чыкпаң боло берет намазда сапта турганда жаныңдагыны карап түздөш керекпи же саптын эң башындагыны карап түздөш керекпи дейт жок намазда сапта турганда туугандар ар ким өзүнүн бутун карап түздөнүш керек согончок бар пятка ошол жак менен түздөлөт баш жагы менен түздөлбөйт намаз бирөө кырк беш бирөө кырк бир баардыгы мындай башына мындай туруп ала турган болсо болбой калат анда а пятка аркасынан түздөлө берет анан алды чыгып тура берсин эчтеке болбойт бирок мына баардыгы тегиз болот да мына көкүрөккө көкүрөк баардыгы ийинге ийин тегиз болот да а эгерде башына ура турган болсо анда бул түздүү болбой калат что там время уже или есть бір жерде чай ішіп отырып десерт тирамису деген заказ беріп екі қашық жеп алып тұрмын көрсем коньяк бар екен мен жазалады екен дейді коньяк жазалады білбей жеп алып тұрмын истихбар тоба қылыңыз алла тағалам қабыл қылсын барымызға жақсылықтарды берсін өзүнөн узак кылбасын баарыбызга жакын кылсын кажетибизди бүтүрүп ооруларга шипа берип элибизге амандык берсин алла аналар жаңы болуш керек